Café Carillon in Beverwijk. Café Anker in Weert. Restaurant De Verborgen Boom in Enschede. Jeugdcentrum Ramblas in Oorschot. Café Nebers in Sneek. Restaurant Floris in Barendrecht. Danscafé De Stoep in Midsland op de Schelling. Eetcafé Melody in Emmen. Eh, café De Kroeg 1892 in Middelburg. Uh, Kont van het Paard in Brielen. Nog niet zo lang geleden ontdekte Nederland de Comedy Night. Ieder café ieder jeugdcentrum en ieder restaurant wilde stand-up comedy neerzetten. En er was één man die dat voor je regelde. En ik heb echt in heel veel kroegen gestaan. Maar als hij erbij is, dan is het allemaal net, net anders. Het is net, net het podiumtje op een plek waar het echt niet kan en waar het echt niet handig is. En altijd, er is net iets ik kwam in, een cafeetje binnen en dan moest je nog beginnen. Dat Hans al een half pakje sigaretten op en al twee flessen witte wijn. En dan was het voor helemaal een topavond geweest en dan moest je nog spelen. Terwijl de basis iets had van, nou, die gast moet weg. Dat hij niet tegen de eigenaar gezegd dat hij wat de promotie moet doen. Of dat er eh, geen licht is. Uh, dus het allemaal niet goed geregeld. Die optredens hem zijn erg erger, nog, nog erg maar wat mensen totaal niet op je, op, op zitten te, te, wachten. Af en toe heb je jonge comedians die nooit voor Hans Kopman hebben gespeeld. En dan zeg ik van, jij was er niet bij. Ik ben in de oorlog geweest. <laughs> jij was er niet bij. Iedereen moet eigenlijk helemaal gewoon een keer ontmoeten. Dat moet eigenlijk verplichte kost zijn. Sowieso voor eh, comedians. Maar ik denk sowieso voor artiesten of zo. Dat iedereen, dat is ja, verplichte kost. Een middagje of een avond met Hans Kopman. Rust. Hey, hey. Engels? niet Even passen. Dan, eh, volgens mij moesten we ook een uh, eh, soundcheck down. Ik weet niet of Westerman zelf iets wil doen of... Uh, gaat Hans meteen aankomen nu, zeg maar. Onvoorbereid. Ja, is het goed zo? Dan eh, nogmaals, de bar gaat even dicht. Komt niet voor mij, ik ga nog een drankje pakken. En dan uh, wou ik nou graag ja, iedereen heel veel plezier wensen en graag het woord geven aan eh, Hans Kopman. Geef een applaus. Ja, dankjewel. hier weer in, uh, in oh ja, ik denk al... Uh, de neef, hè? Het, eh, applaus voor de neef! We komen hier geloof ik al voor het zesde, zevende jaar. Ik weet nog, de eerste keer eh, eh, was het geloof ik een klaslokaal toen ik, hier, eh, toen ik hier de eerste keer kwam. En toen heette hier geloof ik uh, Ecumenische Jongeren Adelaar of zoiets. Toen was het nog van de kerk, hè, had ik begrepen. En inmiddels heten jullie dus geloof ik Oudere Jongeren Anarchisten. Hans komt op, die kijkt naar de mensen en verwacht dan te zien dat mensen denken, ha, de Messias. Ehm, dan gaat hij praten, dan eh, ziet hij de angst in de ogen van mensen, eh, ziet hij aan voor, ah, die mensen bedenken nu, daar is de Messias. Ja, ja ik weet niet of de MC kan noemen, hij komt gewoon op en hij zei van nou, uh, leuk mensen show en toen één pedofiele grap en uh, oppa, eerst comedian het podium op. Zonder enig overwicht het podium oplopen, dan drie grappen vertellen die niet grappig zijn niet uitleggen wat er gebeurt en dan zeggen, dames en heren, hij was al grappig toen zijn ouders hem nog niet kenden. Hier is Chris van den Ende, <laughs> ja. Roly poly, hier komt Donald Olium. Van hem krijg je stijve plassen. Hier is Frank Brasser. Hij kiest zijn woorden met de precisie van een chirurg. Hier is Wolf Zevenburg. Dames en heren, stop maar met zwifferen. Hier is de enige echte, Arjen van Wifferen. <laughs> op school vonden ze hem al een shirker, hier is eh, Bas Bekker. Je krijgt geen stank voor dank, want hier is Hank en hij is ook nog blond en dat rijmt niet, maar dat, dat, dat, dat maakt mij niet uit. Ik weet niet precies. Rechtstreeks uit de winkel van Sinkel, hier is Jurg van Ginkel. En dan zag je iedereen het publiek ook kijken. was een winkel van Sinkel ook alweer? uh, <laughs> laten we sowieso eh, hem bedanken voor zijn briljante Joran van der Sloten. <laughs> <laughs> Johan de Sloot is eh, een nieuwe popgroep begonnen. Joram, Joram, we gaan het eten. Topper. Ik doe ook een bronvermelding. Eh, deze komt uit eh, Spa. En dan pakte hij de microfoon, die hield hij dan zo bij zijn mond en zei hij... Hallo Utrecht, hebben we een beetje zin in? Waardoor iedereen... Ah, ah, ah, en de hele zaal weer drie meter naar achteren schoof. en... Um, en dan moest je vervolgens opkomen om er weer iets leuks van te maken ik weet nog dat hij een keertje me begon aan te kondigen. En hij was echt al zo bijna, dat is typisch de laatste zin. Van, eh, dus dames en heren, dan is hier jullie comedian. Hij is heel bijzonder, hij is een beetje donker. Een beetje, eh, en toen, en toen zag je hem zo zo'n zijtak in: Een beetje zoals, uh, kennen jullie die platenhoes van Pink Floyd? Uh, van Dark Side of the Moon. Er komt dus een licht in aan de ene kant en dan is het een soort prisma. En, eh, en het, waren, het was een jongerencentrum van 15-jarigen. <laughs> Die allemaal zelfs van Pink Floyd, wat hè? Dark Side of the Moon. En dat ging echt drie minuten zo door. Toen ik zo achter stond, kom ik op. En toen was er zo En dan dus, eh, gaat het licht verder. prisma is best wel interessante eh, iets. Maar goed, rechtstreeks uit de winkel van Sinkel, hier is Jurre van Ginkel. Dus hij wil als MC, want het bespaarde geld. Dus dan kondig je de eerste act aan. Weet je, nou dat doe je. Een tweede act. En dan kondig je de eh, ex af en dan kondig je de pauze aan. Maar dan omdat Hans of dronken was of dat niet nodig vond, dan ging hij in die stoel zitten en dan zei hij pauze, weet je. En dan... <laughs> gewoon, pauze, oké, nou, <laughs> oké. En dat werd, gewoon, <laughs> dat werd gewoon geaccepteerd. Weet je, dat zo deed Hans dat gewoon. zeg maar, moet je dat dan niet, dat is toch professioneel? Ja, dat, nee, dit zo kan toch ook? Weet je, ja. Dus je kwam in de ijskoud, nou, met ijsblokjesbad kom je dat podium op. En uiteindelijk was je dan, ja, het best gedaan. En, uiteindelijk kwam je dan het podium af. En dan zei Hans, hoe voel je hem gaan? Doe mij maar, waar denk je aan als je door mij hoort? Geld. Heel veel geld. Ja, uh, Las Juist, sluiers. Nee, over sluiers gesproken, daar heb ik ook wel. Juist. Je ziet er zoveel sluiers, dus de boerkaas heb ik het erover. Dus, en eten gaat zo, hè? Dan je dicht. Dat ik denk van, eh, ja, misschien een beetje brutaal dat ik dat dan dacht, maar ik vind eh, een spleet hoort bij een vrouw tussen de benen en niet tussen de ogen. dat jullie dat ook een beetje met mij eens zijn dan eh, hier. Trouwens, nieuw land ook voor die mensen met die, hoe heet het ook weer, die sluiers. Ja. die moeten allemaal terug naar Burkina Faso. Is misschien een beetje... Waar zijn Burkina Faso. Burkina Faso? Ja, dat is zo'n land voor de Afrika Cup de Afrika Cup is nu, hè? een Burkina, of Burkina Faso, een beetje een moeilijk grapje heb ik net een uur geleden op het toilet. Waarvan ik dacht dat het veranderd was trouwens. is heel weinig veranderd, maar er zijn gewoon inderdaad vrouwen en mannen toiletten. Dus kun je nagaan waar ik dan, ja, vorige, vorige keer ben... ruim. Bloody. Ik heb hier een mening over. Ehm, het was om een festival. Eh, je bedoelt eh, zo'n festival met bands en zo? Ja. Oké, ik speel op een popfestival in Den Helder, in een tent. Zo'n dus tent, pak een beet 2000 man erin kunnen staan. Geen probleem. We trekken acht man publiek. En wij waren geprogrammeerd eh, tegelijkertijd met eh, Green Lizard, eh, de headliner van het festival. dus terwijl Green Lizard ehm, zo stond te spelen, stonden wij met de tent die kant op te spelen. Van deze acht zijn zes zijn zwaar aan de kook. Ja? En die liepen daarvoor zo. Dus je had zo drie meter niks, dan vier van die bankjes en dan hij. Zo gast, zo. Ze komen eh, eh, naar voren en eentje zegt tegen mij, eh, terwijl ik grappen probeer te maken met van die enorme holle kookogen. Jij denkt zeker dat je leuk bent. En ehm, ik weet, ik heb gespeeld. gewoon om, om gewoon dat kwartier vol te rollen. Omdat ik ging die factuur sturen. Het, ging, het ging me niet gebeuren dat ik die niet betaald ging krijgen. Dat was, Den Helder is echt ver. Hans stil is leuk. Hans Steeuw, die is leuk. En ik denk dat het Hans Jongsma was die gewoon 20 minuten gewoon eens blijven doen alsof het een fantastische zaal was. Gewoon om de tijd maar vol te maken. Om maar, niet dat er ooit een rechtszaak zou komen, maar om maar niet aan contract... Wij gingen die factuur gewoon sturen. En dan Hans Jongs en dan gewoon, goedenavond fans. Ja jongen, dat is legendarisch hè. Onder deze kleren ben ik helemaal naakt, speciaal voor jullie. Ik ben ontslagen bij een exportbedrijf, want ik voerde niks uit. Nou, dat 20 minuten, joh. Ik ben kapot gegaan. Kapot gegaan. Super hartje zomer in een tent. Comedy in een badkuip. Had hij een eh, badkuip op podium gezet. En dan moest je dan als comedian in de badkuip gaan staan en dan daar eh, grapjes maken. Maar tegen de tijd dat ik daar aankwam, was dat een soort personeelsfeest in een eh, bowlingbaan, annex kartbaan, annex. Ehm, weet ik veel, nog iets. Ehm, eh, en toen hadden ze de, het optreden verplaatst van de zaal waar de badkuip stond naar de bowlingbaan. Maar daar werd natuurlijk gewoon gebold. Dus het sloeg nergens op om daar überhaupt eh, comedy eh, te doen. En toen heeft er iemand, ik weet niet meer wie, heeft gezegd: Nou, ik ga, het wel, ik ga wel. En, nou, die ging toen optreden op de bowlingbaan. En niemand zat te luisteren. En, en nou ja, goed. En, en toen, zei hij: Dan ben jij na de pauze. En zei ik: Dat is de enige keer in mijn leven dat ik een optreden niet gedaan heb dat ik zei, dude, we staan op een bowlingbaan. <laughs> ik ga je niet spelen. Het spijt me heel erg, maar ik stap weer in de auto en ik ga naar huis. En eh, ja, ik, normaal gesproken zou ik zeggen, en ik wil betaald eh, krijgen ook. Maar toen dacht ik ook, nou, ik laat dit gewoon zitten en eh, ik vind het wel best <laughs> zo. Ik heb, ik heb veel verkopers gezien in mijn leven wel of zo. Maar nog nooit iemand met de tactiek van Hans Kopman. Gewoon naar een kroeg gaan en zeggen, zeg eens even over die stand-up comedy avond volgende week hier. Dus wij, weten helemaal niet van de stand-up comedy. Oh nee, maar die heb ik gepland hier. En dat er dan ook daadwerkelijk een stand-up comedy avond kwam. Die kwam gewoon een comedy uit. Ik ben er geweest. Echt, en niet op één, <laughs> op echt minstens twintig. Dat <laughs> waarvan mensen helemaal niet wisten dat wij kwamen. Of zo. Maar dat is Hans. En het lukt hem, hè? Dat, mensen bellen hem. Het, het, optreden wat me het meeste bijstaat is van de basket in Utrecht. De basket is een soort Grand Café-ding tegenover de school van journalistiek van de Universiteit Utrecht. En daar was niemand. Daar was ik gewoon, voor de optredens die we voor hand deden, werd ik nooit promotie gemaakt. Dus het was heel kut. Dat je toch uh, eh, eh, automatisch chatscherm die opengaat. Een vrouw die heel erg met chat En die zegt dan heel vaak van, wat is er bij jou in de te doen? En ik geef hem een groot applaus voor die victorie. Steven Stol! Dank u wel. En uh, goedenavond. Hallo. Ik, moet, ik, ik krijg soms van mensen commentaar die vinden dat ik eh, heel kak praat. Jezus kan dat ik zo kak praat. En het vroeger me op een gegeven moment zelf ook al ben ik aan mijn vader gaan vragen. Dus papa kan dat weer zo kak praat. En mijn vader, uh, jongen, dat soort dingen vragen wij aan de putter. <laughs> Eh, ik weet niet of iedereen dat had, maar ik had het gevoel dat, eh, dat hij het gevoel had dat wij een soort rapport hadden samen. En, eh, en misschien omdat we allebei journalist waren geweest. En hij. Ehm, dus als hij een idee had, dan belde hij mij vaak ook op. Maar dat kon ook gewoon zondagnacht om drie uur s'nachts zijn. En dat was dan bijvoorbeeld eh, een zondag in maart of zo. En dan belde hij om drie uur s'nachts. En dan Hans, kom maar, Jezus, nou ja, misschien is hij in de problemen of zo. Neem toch maar op, weet je Steven Stol. Nou, ik, ja, ik dacht, ik moet je even hebben, want ik heb een geweldig idee. En ja, ja wat, wat... Campings. Al die campings hebben een, kantine. Ja, daar gaan we natuurlijk shows neerzetten. Ik heb al contact met drie campings in Limburg. Oh, en, en wanneer zijn die shows dan? In november. <laughs> Hans sms't mij op een gegeven moment of, of ik hem in contact kan brengen met de producer van een nummer dat ik heb gemaakt met iemand anders. En eh, ja, want het EK kwam er namelijk aan. En hij had een fantastisch idee, want het is altijd aandacht voor al die spelers en voor de fans, maar niet voor de ballenjongens en meisjes. Dus hij had de ballade van de ballenjongen geschreven. En die heeft hij me ook opgestuurd, had de camera gezet op het klavier en dan zie je hem spelen keurige, keurige klassieke kleinkunsttekst. Niks mis mee. Eh, misschien niet echt een voetbalnummer. Maar het was vooral 2,5 week voor het EK. Dus hij ging heel erg goed. Komt daarna die Hans Kopman op me af. Zo'n grote, behaarde man, een beetje excentriek. En die zegt van, wauw, dat was fantastisch. Jij wordt echt een hele grote ster. Ik ga jou groot maken. <laughs> En ik had er zoiets van, wow. Hij gaat me groot maken. Ik trapte er volledig in. Maar het allerkutste was, hij had verzonnen dat er een promotieavond zou zijn van zijn stal in Club 8. En dat daar gewoon iedereen een stukje zou spelen. En dan zouden we er opgenomen, een dvd'tje van gemaakt, rondgestuurd naar alle theaters. En eh, het blijkt dus dat hij van iedereen die daar speelde, gewoon een willekeurig stuk, ook midden in een zin, in en eruit geknipt, achter elkaar gezet, dvd gemaakt. En naar alle theaters van Nederland heeft gestuurd alles. Hij heeft in, in eh, Club 8 een heleboel avonden georganiseerd. Die ook echt, hij heeft die tent ook wel echt eh, volgetrokken. En ervoor gezorgd dat er zo, telkens heel veel publiek was. Gewoon eh, voor iedereen die erop trad. Omdat hij overal waar hij liep, liep hij rond met flyers. En ging die mensen uitnodigen. En hij zorgde er echt voor dat er heel veel mensen daar naartoe kwamen. En op een gegeven moment was ook de avond van het mooie lied. En toen heeft hij ook heel veel mensen uitgenodigd die daar ook echt kwamen. Atje van Paul de Leeuw bijvoorbeeld. Eh, voordat hij daarmee bekend was, dat uh, eh, daar toen op met uh, de zingende decoupeerzaag. Huub van der Lubbe was er, Alex Ruka was er, Bas Greveling, Ernst van der Pas. het ging maar door, best wel veel artiesten. Oké, op een gegeven moment wist je dan te vertellen uit, het plan om een comedy tour op te zetten bij eh, langs de Spaanse kusten. Dat was dan voor, voor clubs eh, waar veel Nederlanders kwamen. Het liefste Hans moment dat ik, dat, dat, dat ik heb is uh, in theater De vetformule vlak over de grens in Duitsland. Hij wou toen de Duitse markt veroveren en een van de stappen die hij daarin nam was het, het afvuren van een theater in, in Duitsland. hij wist met veel uit, uit onder andere had hij eh, Lionel Messi had hij gesproken. Ja, het mooiste moment is, wij, wij lopen naar binnen en dat blijkt niet een, een, een tent te zijn, maar gewoon een prachtig gerestaureerde, zoals de naam al doet eh, vermoeden, eh, pepermolen. Fantastisch theater, uh, sfeervol, authentiek en leeg. Want, weet je, hij leeft in een wereld waarin het carré was. Maar het was gewoon echt gewoon een kroeg waar ze een appelcarré serveerden. Dat was ongeveer wat ze hadden het was heel jammer. Maar dat, dat, dat had voor mij wel alles wat, wat Hans Kopman kenmerkt. Weet je, de, de, de, de levensgrote ambities. de, de, de, de, de fanatieke edog amateuristische voorbereiding. Maar ook zijn liefde voor theater. Dat je denkt van nou, ik kan hier, ik Hans Kopman, kan de Duitse markt veroveren. Weet je, wat, wat, wat heeft Linda de Mol dat ik niet heb? Who thinks that shut the fuck up? Chadwick. Ah, uh, or oh, should we just take a fuck pause? Yeah. Yeah. That was an early Um, what can we do? What we Can I, can I, shall I? I, uh, I thought it was going okay. I thought the point where you think to yourself, wow, my career is going really well. Ja, dit is echt ouderwetse handwerk, hè? Ja, ik vind het leuk. Vind ik cool. En, eh, ja. Enthousiaste mensen, hè? Me mensen die mij niet kennen, weet je wel, generatie is natuurlijk eh, en normaal is het vanaf 16 tot 25. Maar er zijn ook mensen die dan 30, 35 en hier nog steeds blijven hangen en ook in de organisatie zitten. Dus ik zie elke keer weer nieuwe mensen en jongen uit. Oh, je het We doen het al 6, 7 jaar. Roel, ja, Roel is hier een begrip. Oh, sure. Ze zagen eerst Roel en daarna gingen ze naar, eh, naar Lowlands. En zeiden ze, ha Roel, uit de oude En ook Jeroen eh, is een paar keer uh, zo voorgekomen. Heeft die hart voor comedy Volgens mij heeft hij geen idee van wat comedy is of wat goed of slecht is. Ja, die man heeft wel echt hard voor comedy. Alleen, eh, eh, hij is natuurlijk totaal gestoord. Volgens mij als hij betaald wordt op het einde van het optreden, dan zit hij van, oh goed, dat was een goed optreden, en <laughs> anders niet. Hans is gewoon iemand die super intelligent is, alleen zijn hersens kunnen dat gewoon niet aan. Dus hij is gewoon verder dan heel veel mensen denken en hij snapt ook heel veel dingen. En, en dat alleen hij kan dat gewoon niet door, dat, door zijn mond of door zijn, hij kan het niet, hij, kan het, hij heeft gewoon te veel ik, ik, weet niet of je kan zeggen iemand met een persoonlijkheidsstoornis die ook een drankprobleem heeft, of ehm, een alcoholist met een persoonlijkheidsstoornis. Eén van die twee. <laughs> ja, en dan word je gek in je hoofd. Dan word je, word je totaal gestoord. Echt, want dan moet je alcohol hebben, dan moet je zuipen, moet je medicijnen, want anders kan je het gewoon niet aan. Dus de man is ja, eh, creatief gestoord. Maak jij af of zo? Eh? <laughs> Stoere brandweerman, of niet dan? Oh, oh dan ben jij niet. Oh, sorry. Oh, oh, oh, oh. Jij bent gewoon homo. Nou, oké, ja. <laughs> hey, we gaan er... Heb je er moeite mee? Nou, daar kom je zo wel achter in het toilet. Waar eh. <laughs> woon je? in een kelder. Nou, uh, <laughs> nee, we gaan verder met de laatste Hebben jullie eh, de afsluiting van vanavond, hebben jullie daar zin in? Ja! Oh, zo! <laughs> Zijn dit echt te wachten? <laughs> nou, ik wil een keihard applaus weer trappelen met de voetjes. En een keihard applaus opnieuw dag voor Chris van der mensen. Eh, goedenavond, dames en heren. Goed. Ik ben eigenlijk een Braziliaan. En Brazilianen die staan bekend dat ze goed kunnen voetballen dat ze goed kunnen dansen. Maar ik heb meer het gevoel toen God me schiet dat ik van de lopende band ben afgeflikkerd. <laughs> ja, dat is opnieuw. Deze bruid kan goed dansen. Deze bruid kan goed voetballen. Toen ik. Klaar! <laughs> Over in de, in de bonusbak of zo. Ja, ik ben ook niet gemaakt door God, ik ben gemaakt door een stagiaire. Allah! De eerste keer dat ik Hans Kotman ehm, eh, zag ehm, was bij een comedy-wedstrijd. het was een comedy-wedstrijd en ik ging mee met een comedian. En eh, die comedian vertelde me voor de, voor de show, zei hij van ik zit nu bij een nieuwe impresariaat. En, en die man is echt geweldig en hij uh, is recensent geweest. Um, heeft verstand van comedy, cabaret en heeft echt geweldige man. Dus ik dacht, oh oké. En die zit vanavond in de zaal. En Hans komt binnen. En niemand wil hem in, in, in, zijn publiek hebben. Maar goed, hij komt binnen en gaat meteen de aandacht opschrijven. Terwijl Nico aan het spelen was. En wij zitten ook met z'n allen aan een biertje. En van, oh mijn god, ga godsnaam weg. En Hans die hekkelt hem, dus die ontbreekt hem. Dus die zegt, oh, ja, en eh, ja, met die, eh, met, die, met die bananen. Zo in die hoek van het Comedy Café zo. Op een gegeven moment zegt Nico vanaf het podium van Hans wil je even rustig zijn. Nou, Hans begon weer moeilijk te doen en en toen zei Nico tegen het publiek, vond ze ook, vond, begon zich ook eraan te ergeren. En zegt, eh, ja mensen, eh, sorry hoor, maar dat is mijn agent. En uh, eh, teken maar niks van hem aan, want hij is alcoholist en pedofiel. <laughs> Hahaha, een lach. En de afloop zei ik van, ja, het is niet zo'n slim idee om dan, dat je, iemand die je die je wil verkopen, eh, dat gaat doen. Want dat werkt niet echt. Ja, maar dat is stand-up comedy, weet je. Na dat optreden zitten we bij elkaar aan de tafel. Komt Hans heel boos naar ons toe en zegt van... Nico, dat had je nooit moeten zeggen over mij. Dat vind ik niet leuk. Nico zegt tegen, tegen, tegen Hans, sorry dat ik je kwaad maakte. Dat bedoelde ik niet hoor, sorry dat ik je pedofiel noem. Nee, dat vind ik niet erg, maar dat je me alcoholist noemt, dat vind ik erg. Oh, oh, oh, zegt Nico, sorry, kan, ik het goed maken met je? Ja, doe maar twee wijntjes. Als je een optreden hebt gedaan voor Hans Kopman, kun je aan de drankrekening zien of de show goed was. Als de show goed was, is er geen drankrekening. Als de show niet zo goed was, moet, Hans ineens zijn drank betalen. En eh, ja, let's be honest. Ehm, ik lust graag bier. Ik drink ook graag witte wijn. Drink ook graag. Maar dat is echt, dat is, dat is, dat is, wijn drinken 2.0. Zoals, zoals Bert Gabriel zou zeggen, hij had twee glazen wijn op. Van die lange, met zo'n kurk ik, ik ben een alcoholist, dat weet ik. Weet je wel? Ik, ik drink misschien net even iets te veel. Gewoon. Maar die gasten die heeft dat zo stelselmatig, zo vaak gedaan dat die. Dat zijn Korsakov gewoon, uh, gewoon mogol is geworden. Gewoon. En dan smiddags hadden we ergens afgesproken, snik heet weer. En dan zat hij op een brug. Zat hij, in een ik zitten met zijn bruine kop in de zon. Met een blikje half, half liter bier erbij. En dan mensen te schreeuwen van, wil je een euro? Wil je een euro? En, uh, eh, was dan iedereen een beetje verstoord van nee man, natuurlijk niet, ga weg man. En zei ja ik ben een omgekeerde zwerver. <laughs> Wil je een euro? Dat was in een restaurant tussen de gangen door. En, ehm, maar toen was Hans ook zo dronken dat hij ook gewoon tegen de, de eigenaar van het restaurant ook aanging eh, zeuren dat hij meer wijn wou. Meer wijn, meer wijn. Ik, ik heb deze show geregeld wijn, wijn. En ehm, dat was een beetje eh, toen, toen wou ik eigenlijk liever niet met hem geassocieerd worden. Eh, van, en, dus iedereen zat hem ook een beetje aan te kijken. Ook alle mensen die, die daar aan het eten waren. Ook van, wat is dit voor een rare man? Ben ik op een gegeven moment had hij me aangeraden om mijn studio in Haarlem eh, ja, te benaderen. Want hij zei tegen mij van, ja, die shows waren wel leuk daar, maar ze hadden niet zoveel budget meer. En omdat ik natuurlijk ook open mic-achtige shows organiseer, misschien is dat wat voor jou. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen eh, zei ik, eh, eh, vertelde ik dat. Ik zei van, nou ja, ik begreep dat jullie niet zoveel budget hadden, maar... En toen zei hij, nee, dat is niet de reden dat we met Hans Kotman gestopt zijn. De reden is dat hij onze gasten ging lastigvallen. In ieder geval de helft van de tijd was hij gewond geraakt door een of ander gevecht. Of, ik moet bijzeggen, dat was nooit zijn schuld. Ehm, het was, het was altijd, uh, nou, ik, één situatie die ik me bijvoorbeeld kan herinneren, want eh, was een, eh, een dame, was die mee in gesprek. En er waren keels die, die, die waren aan het lastigvallen, waar die dame eigenlijk aan het lastigvallen. En nou, dan moet je Hans Kopman hebben. Die, nou, maar die kan niet tegen onrecht. En, en, ja, dat is uiteindelijk in een gevecht <laughs> losgelopen. <laughs> de hele, hele hand open lag. En hij was, helemaal <laughs> Dus het is niet normaal dat je impresaria, uh, impresario eh, gewoon fucking, fucking dronkener is dan de fucking comedians. comedians zijn al behoorlijk dronken altijd. het, is, het is bizar dat de gast die, gewoon, die, die jou moet vertegenwoordigen gewoon echt naast je zwalkt en met schaafwonden op zijn bek omdat hij weer tegen de muur aan is geflikkerd. Gewoon, eh, dat is, is bizar. Would any woman trust this man? to go near? Could you remember his face. You're young now, but in a few years' time, you might have to go and see the vag doctor, you know. Oh, sit down! <laughs> oh, for God's sake. boy, eh? started. Sorry. Um, so, no, I've re- thanks, guys. I've enjoyed this. I, I can honestly say, what, how many people? 60 people or I've enjoyed doing this more than a show for 6,000 people. You know why? Because this, this, this really happened. Thanks, good night. van Spoorhol en Amsterdam Centraal. een etige uur, nee zes, dat van spoor 1. Zie ik kan het gewoon, ik kan dus ook gewoon meedoen met uh, Nee, je hoort mij niet klagen. Ik vind dit uh, fantastisch. En met dame. ja, dan toch wel de trein. Met alle respect voor de comedians. Ook al mocht, kon ik dan maar mooi meerijden. En droeg ik netjes bij in de bijkosten. Dat gelul onderweg. Ja, dat, en, en met name op de terugreis, daar word je niet vrolijk van. Nee, Nou, die oppeperij van wat ze allemaal niet uit hun hoofd kennen. Van mensen die wel geslaagd zijn. zou dus zeggen, het is echt gewoon waanzinnig. Eerst die onzekerheid of van hoeveel mensen zitten er eh, dat, dat soort dingen is toch totaal belangrijk. Je komt ergens aan, je schik je naar de situatie en je doet gewoon je ding. En zo goed mogelijk. Maar is dat, is dat onzekerheid? <coughs> Van dus is, ja, dat is totaal onzekerheid. Waarom sta je anders op het podium? dit is voor mij het mooiste podium gewoon. Daarom ben ik denk ik, uh, eh, ik ook niet een pony, podium, omdat ik zie overal een podium. waar ik Dat jij heen moeten. Toen heb ik voor het eerst in mijn leven meegemaakt. Ik was nog niet het podium, dus toen kondig ik jou aan. Die, die helemaal bijna in extase kwamen er twee vrouwen, ongelogen. Eén was paardentemster, ik kan het me nog herinneren, fluisteren ze in mijn oor. Bijna meetrekken als ik een stropdas had gehad, meetrekken en naar achteren kreng tegen mij. En op schoten. En wat wil je drinken? En dat en dat. Ik denk, waar heb ik dit aan te danken? Maar wel lekker. Spotman, ja, die was echt eh, eh, geweldig eh, met vrouwen. Ik heb, ja, ik heb hem echt met... maar wel allemaal vrouwen van zijn leeftijd. Het is niet dat het allemaal fotomodellen waren. Het waren natuurlijk allemaal ook zeg maar met uh, memo-pauzes en, en issues. Ik, ik had het vrouwen binnen 20 seconden laten doen. Nou, sterker nog, gisteren kwam ik binnen. Het was gewoon zo. Eerst even schrikken en dan is het kusje. Ja, nou, hij, zei, eh, hij, hij, stapte de auto in en hij zei van nou Dries, ik maak, ik maak eh, toenaderingen naar, naar eh, die vrouw, naar Esther, die, die, die, die, die aan jouw schoonzus is. En ik overweeg een klein kusje. Bleek later dat hij gewoon zijn natte lap in haar mond had gestoken. Goed, ik overweeg een klein kusje en zij weert me af. Dat, ja, dat, dat vind ik een heel preuts. Dat vind ik heel preuts en, en, en, en, en ja, niet nodig. Ik had ze allemaal. Op een gegeven moment, ik was zo geil. Er stonden vier Friezinnen, die begonnen ook Fries te praten, voor Weber. Die zeiden, God, jij hebt nog wat te drinken. Jij, jij bent wel een lekkere jongen, een beetje roel, hè? Jij bent wel een lekkere jongen. Ik zeg, ja, nou, als je even tijd hebt, dan ga je met me mee. Ze hebben vier keer het adres gevraagd. Ik zeg tegenover, eh, kent u je vrijheid kippetje, kippetjes? En ze zouden komen. Ja, maar serieus, ik bedoel, dit, dit is wel de man die gewoon op een gegeven moment had ontdekt als je gewoon uh, een telefoonboek openslaat en je gaat gewoon naar mensen bellen, kom je op een gegeven moment op een single vrouw uit. En dat deed hij, hè? Dat is geen grap, hè? als Hans een show had in, in, in, in Brugkutterveen, dan <laughs> ging hij het telefoonboek van Brugkutterveen open doen. Net zolang tot hij een single vrouw had. En die vroeg je dan, maar ik heb, maar, ik heb gespeeld hè? waar, maar gewoon een vrouw met haar zoon gewoon kwam zien. Dat was het. Die kwam gewoon zien. Toen ken jij die heb ik gewoon opgebeld. Leuk hè? Waarvan akte? Toen moest Caroline Sanders worden betaald. Hoor ik hem zeggen daartussen. En wordt er nog gestoend. <laughs> ik een man. Wordt er ook gestoend. Dat we ergens, volgens mij was dat in heerle, na een optreden in de kroeg zaten en hij wijn aan het drinken was en mij toen vertelde dat hij, eh, dat hij dan s'avonds eens tv zat te kijken. En dan zag hij mensen, dan zag je bijvoorbeeld een, een vrouw, weervrouw, dat hij dacht van wat een mooie weervrouw is dat. En ik stond er bezig mee zo van ja, oké, oké. Hij zei van nee, jurg. Toen pakte hij me ook zo bij mijn arm. Zei zo, nee, dan ga ik die vrouwen bellen. En ik zei zo ja, ja, ja, ja. Nee, dan ga ik ze bellen. Dan zeg ik dat ik van de krant ben. Ja, daar werk ik al lang niet meer. Maar dan ga ik met ze afspreken. Er is een verhaal dat hij een, vriendin eh, in Maasluis had. Die, eh, eh, die had een boutique. En die boutique eh, was best wel bekend in Maasluis. Ik weet niet, was voor uh, eh, herenkleding of dames, ik weet niet wat het was. Dus als in Maasluis was, zij, was hij een heel belangrijk persoon of zo. Iedereen kende haar in Maasluis. En Hans die, die, eh, die kwam daar omdat ze vriendin was. Dus dan ging zij ging dan naar de boutique toe. En dan ging hij, ging dan, werd dan wakker smiddags. Dus ehm, wat hij dan deed, is dat hij dan de raam opendeed. En dat hij dus vanuit die, eh, van, de, van de bovenkant ging hij dan eh, naar mensen schreeuwen. Dat hij uh, amateurparagnost was. En of je, of je langs kon komen, dan kon hij je hand lezen. En, <laughs> en, en, maar, omdat, maar Sluis is een hele nette, dat zijn nette mensen. Dus, dus ja, die mensen die, die zeiden ook niks tegen, tegen zijn vriendin. Die, die hielden ook zijn mond. Alleen zij merkte dat haar sociaal leven, dat, ze, dat mensen een beetje raar gingen doen en het gevoel hadden van, ja, dit is niet goed. En, en, eh, en ze merkte dat ze gewoon vrienden kwijtraken. Toen ging het uit met Hans. Toen kwamen al die mensen met die verhalen dat hij daar stond te bellen naakt en dat, hij, dat, hij met, dat, dat het hem totaal niet interesseerde. Dus dan zit hij in die piek. Ik sta in twee klaveren met, jawel, Hans Steven, het kruim komt even inpluggen. Om nog even terug te komen op Guzman bijvoorbeeld, die dan zei, ja, 15 jaar geleden zag jij mij staan op de Kleinkunstacademie. Hij zegt, wat je haar zo wat je met z'n zessen. Die mevrouw met dat haar wilde zich melden. Hallo. Nou, daarom. U wordt gefilmd namelijk. En dat is de ware artiest. Die geeft en durft. Kunst is gabe, keine wiedergabe. Tot zover. Nou, toen heb ik een tijdje niks van hem gehoord. Ik had hem op een gegeven moment gemaild van, uh, joh, hoe zit het? Eh, Hans, heb je nog optreden voor me? En toen zei hij van, ja, je mag een keer komen <laughs> spelen bij het, eh, de Lof der Zotheid in Rotterdam. Op de oostelijke of westelijke handelskade in Rotterdam, in een oud complex, was een eh, club geopend. Die was naar het schijnt ideaal voor comedy. En daar ging een maandelijkse uh, comedyavond gepland worden door Hans. Die zou Lof der Zotheid gaan heten. Hè? Rotterdam, Erasmus, daar heeft Hans natuurlijk al over nagedacht. Hans gaat een heel interview aan de stad dat hij altijd al aangetrokken was tot het water. En dat hij daarom zo graag een club in Rotterdam wilde beginnen. En dat heeft dus ook echt een stuk in het AD gestaan daarover. Maar best wel een groot stuk. En uiteindelijk was dan het moment. En ik weet nog dat Hans had een soort event daarvoor aangemaakt. Op zijn website was dat ook echt een ding. En daar stonden elke naam van elke cabaretier die jij kunt bedenken. Die stond op die affiche. En dat, dat, was al heel raar. Dus wij dachten al, ja, er moet, moet ergens een twist komen. Of ze gaan we video's kijken of zo. Nee, die stond gewoon op die af. Dat was, dat was ook heel het punt. Hans man, ik wens jou heel veel succes met Blok de Zotheim. En heel veel succes met zoveel mogelijk geld inzamelen voor de arme kindjes van Eritrea. Ik kan er helaas niet bij zijn vanavond, maar laat ik dan langs deze onsympathieke weg vanuit de cirkel in Heemskerk nog een kleine muzikale bijdrage leveren. Nieuwe Theater, eh, de Lof der Zotheid in, eh, in Rotterdam. Goed initiatief, veel succes gewenst met al die comedians. Ehm, er zijn er wel veel van, maar jij kan er wel weer wat leuk aan toevoegen. Heel veel succes en heel veel plezier op de opening. Tot kijken. Maar hij had ook gewoon eh, Anouk onder andere gezegd dat hij ging optreden. En ik zei, Anouk, hoe heb je nou Anouk? Nee, dat is gewoon een andere Anouk. Ik ken gewoon een meisje, heet ook Anouk. Nou, die komt al langs. Overal stond ook boven, want ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Overal stond boven, eh, onder voorbehoud, OVB. En eh, hij had dan ook nog beweerd, en dat stond geciteerd in het Algemeen Dagblad, dat de club geopend zou worden door Willem van Hanegem. Er is een artikel verschenen in het AD met een fotootje van Willem van Hanegem. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Wim van Hanegem. <laughs> er stond een fotootje van Wim van Hanegem. Ja, maar dat meisje van de krant die belde mij nog op, zei wat is het nou? En toen zei ik nee, je hebt niet goed gelezen. Er stond Willem van Hanegem. Haha. En ze, ze belde me. Ik zeg ja, kijk, maar even in je mail. Oh ja, verkeerd gelezen. Maar <laughs> nou, dat, zijn, toch, dat zijn pas, hoe noem je dat? Eh, hoe noem je zulke dingen? Practical jokes. En die avond in Rotterdam was ook nog voor het goede doel. En eh, in eerste instantie zou dat, het zou eh, Warchild zijn. En Hans had een verhaal van ik echt heel bang ben dat het echt waar is. Namelijk dat hij Marco Borsato uit bed had gebeld. En ik heb hem een half uur aan de leen gehad. En daarna heeft hij een, door zijn secretaresse een of ander dom dingetje laten optypen. Dat ik ook nog wel weet. Dus dat is gewoon een grote honderdnul. En, en dat eh, was gebeurd, hij, hij, hij, was dronken de avond ervoor. Kwamen we ergens uit Dordrecht, was hij, was hij helemaal dronken en optreden. Dus ik, nou, ik ben naar huis gegaan, hij is daar nog eh, gebleven in, in, in Dordrecht, helemaal bezopen. En toen werd hij in Rotterdam werd hij wakker om half vier. Ja, en die eigenaar van die tent waar het al zou gebeuren, die heeft waarschijnlijk gewoon gedacht, ja, dag. Die man wilde geld hebben eh, als voorschot opeens. Dat was niet afgesproken. Hij wilde garantie voor de eh, omzet, zeg maar. Doe even 700 euro, dat soort gelul. Maar dus werd het dus verplaatst naar een andere tent op dezelfde dag. Vanaf half negen tot half twee s'nachts zei hij om de tien minuten... Frank, jij mag zo meteen op. Jij mag zo meteen spelen. En na tien minuten mag ik. Nee, zo meteen. Eerst die en die. Na om half twee waren er nog twee. Eh, ik zou afsluiten die <laughs> avond. ik, ze, ik mocht om twee uur mocht ik afsluiten voor zes mensen of zoiets. En toen nog eens van, ja, flikker op. Toen ben ik weggegaan. Ja, maar eh, mij is echt niets te verwijten. Maar toen gewoon het wel te lopen. Maar je had ook verontwaardigde artiesten, geen kleedruimte en dat soort dingen. Ik denk, Krenk, get a life. Ga gewoon spelen en doe je ding. En hou je er buiten verder. Dus ik heb ook mensen weggestuurd en eh, het spiegel voorgehouden en anders opzouten gewoon. Dan ben je geen artiest. Onderweg werden we al door iedereen ge-sms'd van eh, blijf weg, want het is een hel. en eh, het is helemaal naar de kloten en het is helemaal fout. Toen zijn we toch daar naartoe gegaan. toen kwam ik aan en toen liep hij daar al een beetje te, te raaskallen en te doen van dat, dat het allemaal de schuld van iemand anders was. En toen vroeg hij op een gegeven moment van, ga je nog spelen? En ik zei, nee, ik ga echt niet spelen. Dit slaat echt helemaal nergens op. En toen begon hij tegen mij uit te varen dat ik alleen maar comedy deed voor het geld. En eh, dat ik niet loyaal was. En eh, dat het nooit wat met me zou worden. En dat ik een, een, een vieze vuile broodspeler was die geen liefde had voor het vak. En eh, toen heb ik gezegd, dankjewel Hans. En Tabé. En sindsdien nooit meer de telefoon opgepakt. What's the charm? It's a small village and people are already excited and smiling at you as you come in, rather than if when you're in a big city and people just go, who the fuck you? Uh, here they go, ooh, somebody from outside has come here. Eh, waarom staan we daar? Ehm, ja, spelen is spelen is spelen en dat is altijd beter dan niet spelen. Ja, het is spelen. Ik heb eh, eh, toen ik begon een, eh, een, paar regels voor mezelf bedacht. En één was van je zegt nooit nee tegen optredens. Ik denk dat het op de een of andere manier is het, je, het, is, het, is het sadomasochistische in je vak. Dat je, dat je wil op dat soort, je wil gewoon spelen. Dus ja, als je op zaterdagavond niks te doen hebt en hij belt weer op, ja, dan ga je maar. De, de reden waarom elke comedian wel eens met een mee is gegaan, omdat we toch allemaal hoertjes zijn, we willen toch allemaal centjes verdienen. En als je een avond niks te doen hebt en je denkt, nou oké, eh, dan, gaan we dan gaan we met Hans Kopman geld verdienen gewoon. Carré zal mij niet bellen, dat, dat, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. En als, eh, eh, als Hans Kopman hem belt, dan denk je van... Ja, het is een optreden, dus ik doe het. Ik, ik ben ook al helemaal een grote artiest. Ik ben, ik ben totaal geen bekende comedian. Dus ik vind sowieso dat ik dit moet doen eigenlijk. Plus wat ik ook vind is dat mijn vriendinnetje heeft best een goede baan of zo. En die moet voor 100 euro moet die gewoon een hele dag achter een bureau zitten. Je moet gewoon suffe bouwaanvragen controleren op brandveiligheid. En ik moet voor diezelfde 100 euro even in de auto zitten, wat ik eigenlijk best wel graag doe. Om vervolgens naar mensen te gaan die willen lachen om zelf een leuke tijd. Ja, eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk is dat goed verdiend, hè? Ik weet ook wel, het slaat nergens op. Maar het, het is gewoon omdat ik er ook van hou comedy hoort namelijk in dit soort plekken. Het hoort in een kroegje te zijn, het hoort in een club te zijn, het hoort in een poppodium. Ja, dus, dus je moet het gevoel hebben dat het net een beetje niet klopt, dat het geluid niet helemaal goed is. Kijk, het is een beetje jazz eigenlijk. Hè? Je moet kunnen reageren op je publiek en daarop kunnen anticiperen. En als het dan lukt, is het fantastisch. En als het niet lukt, ja, dan ben je kapot. Het moet een beetje pijn doen. Die, die, die adrenalinekick die je ervaart als het een keer een succes is, dat wil je vaker en vaker en nog een keer. Waarom? Omdat als mensen keihard lachen of lachen, dan krijg je een stukje bevestiging naar jouw persoon toe. Dat, je, eh, ah, dat wat jij bedacht hebt, dat het leuk is. En dan gaan mensen klappen en ze gaan ze lachen en dan is alles fantastisch en dan is jij de week weer goed. Het is ook wel lekker, weet je. Het geeft ook ergens wel een kick als je op een onmogelijke plek staat en je kan het naar jouw hand trekken. Ja, dat voelt wel waanzinnig. Dus je ego wordt er ook wel doorgestreeld. Als je, als je zo'n echt een kut optreden voor 15 man toch weet om te buigen een leuke avond, is daar eigenlijk meer voldoening dan op zaterdagavond in 20 minuutjes het comedycafé bij wijze van spreken op zijn kop zetten met 120 vrijgezellen die allemaal 16 euro hebben betaald. Die gaan wel lachen. Die gaan hun geld wel uitlachen. En, en zeker voor beginnende comedians, je had, je toen de tijd of ja toen of de Explosion of het Comedycafé. En, en daaronder was het eigenlijk niks. En Hans, ja, hoe slecht of ze ook waren, af en toe stond je in een bus te spelen. Maar je kon wel ergens spelen en dat vond ik wel, ehm, dat vond ik wel te gek. Dan was zijn avond heel erg goed gegaan. En dan was hij in tranen van hoe mooi hij de avond vond. En dan was hij zo eh, helemaal geëmotioneerd door dat hij dat zo toch eh, voor elkaar had gekregen. En dat hij mensen had kunnen laten schitteren op het podium. Uh, dat is wel eh, ja, dan zeg ik maar een beetje, ja nee, het was heel mooi, het was heel mooi, ja, ja, ja, ja. En dan uh, ik, nou, nou weer bier drinken. Nou, dan ging ik weer bier drinken. Ja, ik heb dat we wel heel vaak eh, gehad dat, dat ik eh, dacht van nou, nu is het wel afgelopen met Hans of zo. Dat ik dacht, dacht van ja, nu, nu, eh, nu moet er iets gebeuren of zo. Want, want je hoort, kijk, Hans is gewoon manisch. Dus en als hij in die piek zit, dan, ja, dan is het bijna niet meer te stoppen. Maar hij vertelde ook dat hij inderdaad gewoon hele nachten niet in slaap kon komen. Maar door en door niet. En dus ja, dan, dan ga je maar iets proberen om wel tot rust te komen. Eh, maar dan hadden die nachten door en dan was hij weer aan het zwerven daar en daar en dan weer daar. En, eh, maar er is een meisje achter de bar van de, van de Wever die zei Hans, je weet dat je hier niet mag komen. En toen dacht ik, ah, serieus, hier ook al niet? Dacht ik echt bij mezelf, ik zei, want hij mag al nergens meer komen. Ik schud wat handen. Maar wie schetst mijn verbazing? Bij de vijfde hand voer ik een hand op mijn schouder. Nee, ik, kreeg een stomp. Ik kreeg een stomp van iemand die zich als de broer van Bram van der Velde had voorgesteld. En, uh, maar uiteindelijk eh, tussen toch die deur open. Dus we komen naar buiten. En, en dit is niet de, verzinning Gewoon recht in de armen van twee politieagenten. Die waren dus al gebeld tot gekke Hans er weer was. Ik denk dat dan de politie, die immers scheetsgewijs om de hoek zat, had gebeld. En ik werd vervolgens in de boeien geslagen. En, en die reactie van die politieagenten is meestal vond ik echt zo geniaal gewoon. ze hadden niet zoiets van, ah, we hebben een boef. De reactie van die politieagenten toen ze dus Hans zei, Hans, jij weer gewoon. <laughs> gewoon zo vaak heeft die gast gewoon dit soort weirde shit geflikt. Ook daar heeft hij mij dus mishandeld, zo zie ik dat. En daarom zie ik deze film, tenzij dit nog steeds een slechte grap blijkt, <laughs> zie ik deze film toch als een soort eh, rehabilitatie en genoegdoening en eerbetoon vooral, omdat ik jaar in jaar uit alle talenten van Nederland gevolgd heb. Zowel in een gesprek als interview, dan wel in een kritiek schuine streep, recensie. Dat was een, eh, was een benefietavond voor eh, Amnesty International. Uh, eh, Zaga zo heette die doet. dat was een comedian. Volgens mij Tibet of zoiets, dat soort shit. En, uh, en bij die asfalt hadden ze dus een avond, Amnesty had een avond georganiseerd om geld in te zamelen voor de advocaten van Zagenaar om hem vrij te krijgen, om in elk geval zijn zaak te beslechten. Ik zeg Hans, wat leuk, ik steun dat initiatief. En dan is het misschien wel leuk dat ik daarna de mensen vermaak met mijn pianos hij zegt Hans, dat is goed. En op die dag, en dat weten die comedians niet, maar op die dag ehm, is zijn moeder, eh, iets met zijn moeder is dan eh, gebeurd. En, en Hans die, die zat in het manische en die was toen eh, emotioneel. Want Hans die kwam dus stomdronken gewoon, zeg maar, bijna helemaal aan het eind van de show kwam hij binnen. En natuurlijk, weet je, ik ken mensen die hackelen. Ik heb nog nooit gehoord van impresariaten die hackelen, nog nooit. Impresariërs eh, die hackelen niet, dat is belachelijk. Hetzelfde dat comedians niet gaan hackelen. Dat is bullshit, gewoon, dat doe je niet. dat is gewoon maar eh, een dronken impresario die tijdens een benefiet gaat hackelen. Gewoon, dat is echt het meest belachelijke wat ik ooit gezien heb. En, eh, maar hij, hij, ging het dus doen bij mij, bij Chris, bij Martijn Oosterhuis, Ari. En eh, dus, eh, maar dus, ik dacht, van een, weet je wel, pannenkoek gewoon, Ik zag optredens van onder, onder andere Arie Gaan. En uh, Arie Gaan deed weer origami of hoe dat heet, zeg maar het adem en even verhaal. En toen riep ik, waarvan acte. De helft kon daar smakelijk om lachen en de andere helft was zeg maar in zijn kuip gepikt. Eh, na afloop is er een afterparty, dus, uh, waar we met z'n allen naartoe. En iedereen was al redelijk geïrriteerd over hem. Dus wat allemaal gedaan, eh, of die geflikt had tijdens de show ook. alleen Hans natuurlijk niet. Die dacht dat hij een goede toevoeging was geweest. Dus hij denkt, laten we nog een klein stukje toevoegen. Ik ga piano spelen. En op een gegeven moment ging hij dus piano spelen. Dat was toen wij naar buiten gingen om een peukje te roken. En dat mocht ze schijnbaar niet. En, want iedereen zat naar te praten en hij zat daar ding, ding, ding, ding. Als een fucking maloot gewoon. Gaat zitten voor de piano, doet die piano omhoog. En zingt of, zingt of speelt gewoon een van de ja, mooiste stukken die ik ooit heb gehoord. Gewoon, gewoon weet je, gewoon ruut. Gewoon of het, of het niks kost. Of het gewoon, gewoon, gewoon maar echt met, met, met uh, eh, Wiebi gewoon, weet je, in, dat die indie, weet je, wat je op de theaterschool leert, gewoon helemaal indie in het instrument en het gevoel. En hij, hij, hij weet je, het, het gewoon, de emotie droop gewoon uh, af in, dit, uh, in, dit, in, dit, in die foyer. Ik doe de klep open van de piano. Want dat is een beetje mijn gewoonte bij een klassieke piano met een klep. Nou, ik denk, eh, ik ga dat nummer wat ik is ooit voor mijn eh, helaas te vroeg overleden moeder heb gecomponeerd, waar tien jaar tussen zat, dat ga ik even spelen. En dat gaat bij de mensen rechtstreeks naar binnen. Maar ik speel dat zachtjes, want ik heb respect. Na de show eh, vond hij het zo mooi, dat goede doel. En dat op deze dag. En dat het, want hij was toen uh, amateur uh, Dus hij dacht van, nou, dit is dan omdat mijn moeder en bla bla bla. En dit deze avond is, is daarom ben ik hier. Dus- op dat moment, Zeeberger en Bater, komt er een woesteling op mij afgestoven. Die ik ken als Gijs. Dus Gijs is er klaar mee. En die denkt, ik doe de klep dicht, we houden ermee op. Ja, Hans heeft natuurlijk zijn vingers er nog keurig op het toetsenbord en die trekt ze natuurlijk niet weg, ook niet als je die klep dicht doet. Dus die besluit gewoon lekker door te spelen, klep of geen klep. Vervolgens gaat die klep dicht en Hans zegt wat doe je nu? Uh, Gijs komt aanlopen en, en die zegt, eh, wil je er even mee stoppen? Hij zegt, ja, maar dit is, dit is mijn moeder. En die flikkert zo die, die, die, die piano-ding zo bam op die handen. Weet je, gewoon boom. En hij en, en Hans, wat, wat doe je nou, weet je? En en, eh, en Hans zegt, ja, maar dit is voor mijn moeder. Eh, dit is een soort lied van mijn moeder. Wat, weet je, helemaal gewoon, gewoon, hij begreep het niet. En op dat moment stuift deze geest op mij af. Doet echt ongelogen. Er zijn getuigen bij geweest. Bang! Die klep op mijn vingers. Mijn vingers zijn zeer gevoelig. Ik heb ook een week geen vrouw kunnen bevredigen, zou ik maar zeggen. Althans, uh, eh, machina, hoe heet dat? Manueel. Manueel. Manuela. Hey, Jacques. Martijn Oosterhuis en, en, en, en Gijs, die springen op hem gewoon als een soort, eh, weet je, als een soort tijgers in, in het jungle. Die pakken hem beet. Die, die eh, grijpen hem bij de keel. En, en die sleuren hem gewoon twee, drie meter sleuren ze hem door die foyer heen. Al die mensen kijken. Die denken van wat, wat gebeurt hier? En nou, dus uh, toen, uh, toen Martijn Oosterhuis, die was al pissig gewoon. En uh, Martijn zat net op vechtsport. Nou, dan, weet je, als Martijn net iets doet, dan wil hij dat ook aan iedereen laten zien. En ze sleuren hem door die gang heen en ze flikkeren hem vanuit dat, want het is ook zo'n verhoging, ze flikkeren hem zo naar buiten. Dus toen kreeg hij een heupzwijf en toen, toen hebben wij nog netjes de deur open gedaan, toen hij gewoon <laughs> naar buiten gekegeld werd. <laughs> en, en gaan erom lachen. Gaan gewoon. <laughs> Weet je, ja. Ja, dat. Ehm, ja, dat, dat, dat, heeft me wel eh, ja, dat heeft me heel veel eh, verdriet gedaan. Ja, wegwezen, Kreng. Tijd voor mij. Mag ik spelen eh, zonder dat de klep dicht gaat? Oh, hier zit geen klep op. Nou, dat scheelt ook. Daar ga je, man. wat je maar die, die wel een bepaalde swagger, zeg maar. is zo'n eh, zo bon vivant, zo loopt hij in de rond en zwieren, zwieren noem ik dat. Maar, maar boven alles, hij bedoelt het altijd goed. Persoonlijk is het een ontzettend goede kerel met echt geen kwaad in zijn hele lichaam niet. En hij is bijna twee meter, dus het is nog wel een lichaam. Maar de man zit geen kwaad, er zit geen kwaad in die man. Ik denk niet dat het een kwade man is, maar hij, heeft ook geen controle of zo over wat hij doet. Dus maar het was wel mijn allereerste betaalde gig. En die eerste knaken die je verdient met een comedy set was in, in de, de Kromme Toeter in Heerlen. Dat is wel te gek. Nou nee, ik heb er toch al vrij veel gedaan hoor. Maar ook heel veel leuke. Moet ik echt wel zeggen. Het mag gezegd, ik heb ook echt wel hele leuke plekken voor hem gespeeld. Hij weet je ook te overtuigen op een of andere manier. Ik weet niet hoe, hoe hij het doet, maar als je aankijkt met die trouwe hondenogen, dan denk je van nou, ik ga mijn best doen voor deze man. Heel vaak heb ik ook vloekend in de auto teruggezeten, want ben elke ook een mafkees. En dan een dag later belt hij weer op van ja, het komt allemaal wel goed. Het kwam ook allemaal weer goed. Wil je nog een keer weer spelen? Tuurlijk Hans. Dat wilde ik dus meedoen. waarvan akte. Waarvan akte, als het u belooft. Altijd verloofde. Dus- leuk hè? Met je handen zo gaat zo. Leuk hè? Leuk hè? Eh, leuk hè? Leuk hè? Gezellig. waarvan akte? Gek huis.